жарым өткөргүчтөргө германий кремний менделеевдин мезгилдик системасынын төртүнчү группадагы элементтери кирет германийдин кристалдык торчосун карайлы германийдин атомдору кристалл торчосун жаратууда атомдор бири биринен бирдей алыстыкта жайгашкан германий жарым өткөргүчүндө анын атому төрт валенттүү башкача айтканда ядро менен начар байланышкан төрт электрондун ар бири бир эле мезгилде өзүнүн жана коңшу атомдун ядросуна айланып кыймылдайт тегерекчедеги плюс атомдун калдыгы оң заряддалганын түшүндүрөт тегерекчедеги минус электрондорду түшүндүрөт атомдордун ортосундагы байланыш коваленттик байланыш болот жылуулук кыймылына байланыштуу бөлмө температурасында байланыш үзүлүшү мүмкүн жана электрон эркин болот ал металлдагы бош электрон сыяктуу ирээтсиз кыймылда атомунан бөлүнүп түйүнүн таштап кеткен электрондун орду көңдөйчө деп аталат ушундай эле процесс башка атомдор менен болуп жатканын көрүүдөбүз электрондор дагы көңдөйчөлөр дагы ирээтсиз кыймылда эгерде электрон көңдөйчө менен дал келсе рекомбинация процесси болот жана атом нейтралдуу рекомбинация эркин электрондун жана көңдөйчөнүн жок болушуна алып келет температураны көбөйткөндө үзүлгөн түйүндөрдүн саны көбөйөт ошондой эле эркин электрондор жана көңдөйчөлөрдүн саны дагы көбөйөт бул учурда дагы рекомбинация процесси тынымсыз болот ар бир температурага өзүнүн концентрациясына электрон жана көңдөйчө мааниси дал келет